Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Abdulbos do'stlar. Bugungi video roligimizda chegara kuchlar patrul politsiya simulyatori degan o'yinni o'ynab chiqaraylik. Kommentariyada o'z izohingizni qoldiring.